યુઝર રજિસ્ટ્રેશન ટ્યુટોરીયલના ત્રીજા ભાગમાં તમારું સ્વાગત છે આ ભાગમાં આપણે એ દરેકની હાજરી માટે તપાસ કરીશું જેની છેલ્લા ભાગમાં ચર્ચા કરી હતી છેલ્લા ભાગમાં જે કર્યું હતું તે જલ્દીથી ફરી જોઈએ ફૂલ નેમ અને યુઝર નેમ ટેગો રદ કર્યા છે પાસવર્ડ રદ કરી એન્ક્રિપ્ટ કર્યા છે ફંક્શન માટે આ અનુક્રમને યાદ રાખો તેથી આપણે એન્ક્રિપ્ટ થયેલ વેલ્યુને રદ કરી રહ્યા નથી અહીં રજીસ્ટ્રેશન પ્રક્રિયા શરૂ કરીશું હું આ તમામની હાજરી માટે તપાસીશ હું આ કરું એ પહેલા ડેટ સુયોજિત કરીશ હવે આ ડેટ ફંક્શનનો ઉપયોગ કરે છે અંદર આપણી પાસે વર્ષ માટે ય મહિના માટે એમ અને તારીખ માટે ડી છે ચાર અંકી વર્ષ માટે કેપિટલ ય છે જો નાનો y વાપરીશું તો બે અંકી વર્ષ હશે તો આ સમયે ડેટાબેઝમાં મારી પાસે પહેલા વર્ષ છે ત્યારબાદ મહિનો અને દિવસ અને તે હાયફન દ્વારા અલગ થયેલ છે તમે આ જોઈ શકો છો જ્યારે અહીં ડેટાબેઝમાં દાખલ થઈ યુઝર્સમાં વેલ્યુ દાખલ કરીએ છીએ તો આપણે જોશું કે ડેટ વિશિષ્ટ ફોર્મેટમાં છે જો આપણે આ પ્રકારનું ફંક્શન અહીં વાપરીશું જ્યારે હું ટુડે પર ક્લિક કરું છું તમે જોશો કે અહીં વર્ષ ચાર અંકી ફોર્મેટમાં મળ્યું છે અને મહિનાને અહીં અને દિવસને અહીં જે હાયફનો દ્વારા અલગ કરેલ છે આ મારા ડેટાબેઝમાં આ સ્ટ્રક્ચરમાં સમાયોજિત થયું છે તો ઇફ સબમિટ પછી હાજરી માટે તપાસ કરવાની જરૂર છે હું અહીં એક કમેન્ટ ઉમેરીશ ચેક ફોર એક્ઝિસ્ટન્સ હવે આ ખરેખર સરળ છે આપણે ફક્ત આઇએફ સ્ટેટમેન્ટ અને તે પછી કોડનો બ્લોક લખવા ઈચ્છીએ છીએ શરત રહેશે if full name username password and repeat password exist આપણી પાસે અહીં પુરાવો છે આપણે લખીશું આઇએફ યુઝરનેમ એના આગળ એન્ડ બમણું એમ્પરસેન્ડ ચિહ્ન પછી પાસવર્ડ લખીશું અને પછી હું અહીં ફૂલ નેમ ભૂલી ગઈ તો તે અહીં ઉમેરીશ આને બમણા એમ્પરસેન્ડ ચિહ્ન વડે જુદું કરાયું છે છેલ્લું છે રિપીટ પાસવર્ડ તો તેને ટાઈપ કરો આપણને આ બધાની જરૂર પડશે else echo please fill in અને મોટા અક્ષરોમાં એએલએલ ફિલ્ડ્સ લખીશું આ પછી પેરાગ્રાફ બ્રેક મૂકીશું સાથે જ ફોર્મની પહેલા પણ પેરાગ્રાફ બ્રેક મુકો જેથી તેને દરેક એરર મેસેજમાં ઉમેરવું ન પડે આટલું જ આનો પ્રયાસ કરીએ હું મારા રજિસ્ટર પેજ પર પાછી જઈશ આપણે તેને અહીં મેળવ્યું છે રજિસ્ટર માં ક્લિક કરીએ please fill in all fields કેટલાક ફીલ્ડો અહીં ટાઈપ કરીએ આપણા પાસવર્ડોમાંના કોઈ એકને પસંદ કરીએ પાસવર્ડને પુનરાવર્તન ન કરીશું register repeat password repeat password આ સમયે આ કાર્ય ન કરવાનું કારણ એ છે કે કંઈ નહીંની MD5 વેલ્યુ એ ટેક્સ્ટની MD5 સ્ટ્રિંગ સમાન છે ટેક્સ્ટની એન્ક્રિપ્ટ થયેલ સ્ટ્રિંગ તો મને જાણ થઈ છે કે આપણે એમડી5 ફંક્શનને અહીંથી રદ કરવાની જરૂર છે ખાતરી કરો કે તમે અંતના કૌંસને રદ કરો છો હું અહીં નીચે આવી આપણા બધા ડેટા માટે તપાસ કરીશ તો ચાલો હું પાછળ જઈ આ ફરીથી પ્રયાસ કરું યાદ રાખો આ પહેલા કાર્ય કરતું ન હતું જ્યારે રિપીટ પાસવર્ડને પસંદ કર્યું ન હતું તો જો હું પાસવર્ડ અથવા રિપીટ પાસવર્ડ પસંદ ન કરું તો એરર મળશે રિપીટ પાસવર્ડને છોડી જો હું ફરીથી વેલ્યુ પસંદ કરું છું આપણને આ એરર હજુ પણ મળે છે આ એક સમસ્યા છે આપણે શું કહેવું જોઈએ કે જો બધું હાજર છે તો પાસવર્ડને અને રિપીટ પાસવર્ડને રૂપાંતરિત કરો જો હું લખીશ password is equal to MD five of password આ મૂળ વેરીએબલને એનક્રિપ્ટ કરશે અને એ જ વેરીએબલમાં એક નવો પાસવર્ડ કોડ સંગ્રહિત કરશે આપણને રિપીટ પાસવર્ડ ઇક્વલ્સ એમડી5 અને રિપીટ પાસવર્ડ પણ લખવાની જરૂર છે અહીં આને એન્ક્રિપ્ટ પાસવર્ડ તરીકે કમેન્ટ કરો પાસવર્ડ એનક્રીપ્ટ કર્યા છે હવે આગળ વધીશું અને બધા ડેટા ડેટાબેઝમાં ઉમેરીશું હું આ કરીશ કારણ કે આપણને ડેટા મળ્યા છે જે રજીસ્ટર થશે આપણે પ્રત્યેક ડેટા માટે એક મહત્તમ મર્યાદા સુયોજિત કરીશું જે ઇનપુટ છે હવે full name user name password અને રિપીટ પાસવર્ડ માટે 25 અક્ષરો કહીશું તેથી મહત્તમ વેલ્યુ 25 છે તો હું લખીશ જો યુઝરનેમની સ્ટ્રીંગ લંબાઈ 25 થી મોટી અથવા વધારે છે અથવા ફૂલ નેમની સ્ટ્રિંગ લંબાઈ 25 થી વધારે છે આ જુદું જુદું કરીને જોઈએ અને લખીએ જો યુઝરનેમ અથવા ફૂલ નેમની સ્ટ્રિંગ લંબાઈ ઘણી લાંબી છે હું આ યોગ્ય રીતે મૂકીશ જો આ દરેક વેલ્યુઓ 25 થી મહત્તમ કે 25 થી મોટી હોય આપણે આ લખી વેલ્યુઓને એકો કરીશું યુઝરનેમ ઓર ના હું લખીશ max limit for username or full name are 25 characters નહીં તો હું મારા પાસવર્ડ લંબાઈને તપાસ કરવા માટે આગળ વધીશ હવે મેં આ કરવાનો નિર્ણય લીધો છે ચેક પાસવર્ડ લેન્થ કારણ કે હું આ માટે એક ચોક્કસ તપાસ કરવા ઈચ્છું છું હું લખું if string length of my password is greater than 25 or string લંબાઈ ના આ રદ કરીએ એલ્સે રદ કરીએ પ્રથમ તપાસ હું કરવા માંગું છું કે શું મારા પાસવર્ડો મેચ થાય છે કે નહીં હું લખીશ if password equals to repeat password તો કોડના મોટા બ્લોક સાથે ચાલુ રાખો નહીં તો યુઝરને your passwords do not match echo કરો તો તમે અહીં ટાઇપ કરી શકો છો અને અક્ષરોની લંબાઈ તપાસ કરવાનું ચાલુ રાખીશું હવે યુઝરનેમ અને ફૂલનેમના અક્ષરોની લંબાઈ તપાસ કરવા માટે તો ચેક ચાર length of username and full name અને એ પહેલા કહ્યું હતું તે પ્રમાણે થશે if username is greater than 25 તેને બદલે જો આ ફંક્શનમાં વાપરેલી સ્ટ્રિંગ લંબાઈ 25 કરતા વધુ છે અથવા ફૂલનેમની સ્ટ્રિંગ લંબાઈ 25 કરતાં વધુ છે તો length of username or fullname is too long એકો કરીશું તો ફક્ત તેને સરળ રાખવા માટે અને ત્યારબાદ ચેક પાસવર્ડ લેન્થ લખીશું અહીં સ્પષ્ટ કરવા માટે લખીશ if હવે પાસવર્ડ મેચ યાદ રાખો તો આને પાસવર્ડ વેરીએબલ પર તપાસ કરવાની જરૂર છે અહીં હું લખીશ જો પાસવર્ડની સ્ટ્રિંગ લંબાઈ 25 કરતા વધારે છે અથવા પાસવર્ડની સ્ટ્રિંગ લંબાઈ 6 અક્ષરો કરતા ઓછી છે તો એક એરર એકો કરીશું જે દર્શાવશે password must be between 6 and 25 characters આ ચોક્કસ કામ કરશી આ ચર્ચાને આગળના ટ્યુટોરિયલમાં ચાલુ રાખીશું તે પહેલા અને એલ્સે સ્ટેટમેન્ટ સાથે સમાપ્ત કરીશ તો રજિસ્ટર થે યુઝર લખીશું યુઝરને રજિસ્ટર કરવા માટેનો કોડ અહીં જશે આગળના ટ્યુટોરીયલમાં આની ચકાસણી કરીશું અને શીખીશું કે યુઝરનું રજીસ્ટ્રેશન કેવી રીતે કરવું અને આપણો કોડ તે ટ્યુટોરીયલમાં અહીં મૂકીશું આ સામાન્ય રીતે પાસવર્ડ પર લઘુત્તમ અને મહત્તમ મર્યાદાને તપાસ કરવા માટે છે અને અહીં આ કોડનો બ્લોક આપણા જાદુઈ રજિસ્ટર ધ યુઝર કોડનો એક ભાગ રહેશે તો આગળના ભાગમાં મળીશું આઈઆઈટી બોમ્બે તરફથી રેકોર્ડિંગ કરનાર હું કૃપાલી પરમાર વિદાય લઉં છું